жездеме ғашықпын төртінші бөлімі ғалым өзің айтып тұрған екенсің онда мен де жасырмаймын мен саған ессіз ғашықпын мен сені жанымнан артық сүйемін мен сені ұмыта алмаймын деп ашып салдым олай деме самал мұны раушан естісе екеумізге қатты ренжиді раушан сендерді өзінің балалары секілді бағып осы күнге жеткізді сен оны құрметте деді иә оны білемін бірақ менің сезімім сен менің сезімімді бағаламайсың ба мен сені сондай қатты өте қатты сүйемін деп ернінен сүйіп алдым да құшағыма тарттым ол мені итермелеп құшағымнан сытылып шықты да жоқ болмайды самал мен раушанды ренжіткім келмейді сен қайта бер мен өзім ақ тамағымды жасап аламын деп мені қоғандай шығарып салды мен оның ол әрекетін кешіргім келмеді қалай да болсын мен сені өзіме қаратып алам, сен мендік болу керексің деп тағы да ернінен сүйіп алдым ол үндемей көлігіне мінді де кетіп қалды арада екі апта өткенде раушан ұл босанды шілдетай өткізді мен тағы да сол тойды желеулетіп олардың үйіне барып алдым раушан өз баласымен әбіржіп ғалымға қарауға шамасы келмеді ал мен сол сәтті жібергім келмеді раушанның орнын басып алғым келді араларына от салып екеуінің арасын суытпақшы болдым өзіме басқа телефон алып ғалымға ғашықтық қаттар жібере бастадым оны тағы да раушанға өзім көрсеттім раушан жылап сол күні ғалыммен қатты ұрсып қалды ғалым онда ештеңе жоқ екенін раушанға айтып жеткізе алмады екеуінің араздығы бірнеше күнге ұласты раушан ашуланшақ әрі қызғаншақ жоқ жерден ұрыс шығаратын әйелге айнала бастады ал ондай әйел қандай еркекке болмасын ұнамайтын ғалым да оның ол мінезінен әбден шаршай бастады уф раушан мен саған қашан қайтам менің ешкімім жоқ неге маған сенбейсің деп бесінші күні оған алғашқы рет дауыс көтерді дауыс көтерме маған сені сол қатының әден есіңнен шығарды онда ол қатыныңмен өмір сүрсейші деген раушан да оталып кетті маған сенім артпайтын болсаң екеумізге ары қарай бірге тұрудың керегі жоқ деген ғалым қонақ бөлмеге кіріп кетті ал оны естіген раушан жылап заттарын жинап баласымен бірге үйден шығып кетті раушанды өтірік тоқтаған сып қоямын алайда арасында мен ғалымнан ондай әрекет күтпеп едім сен болсаң оған бір ұл сыйлап бердің ғой деп қоямын оны естіген раушан соны айтам да оған жақсылық жақпайды екен сен де заттарыңды жина менімен бірге жүр өз күнін өзі көрсін дейді раушан иә раушан мен қалмайым бұл жерде тек киімдерімді жуып қойғам ертең асықпай заттарымды жинап мен де кетем сен жайғаса бер деп раушанды шығарып салдым да қонақ бөлмеде басын ұстап отырған ғалымды көріп қалдым дереу жаңадан алған кеудесі ашық көйлемді киіп алып оның бөлмесіне кіріп оның иығына массаж жасай бастадым сен кетпегенсің бе не деп сұрады ол жоқ нем бар раушан ақымақ па деймін ол неге сенен күдіктенеді оның мұндай әдеті жоқ еді ғой деп дым білмеген адам ұқсап ары қарай массажын жасай бердім бір уақытта ол рахмет отырсаңшы мұнда деп алды меңзеді ал мен оған кофе дайындап алдына еңкейіп қоя бергенімде ол менің кеудемнен көзін алмай тұрды мен де оны байқап дәл алдына барып еңкейе кеттім ол көзін тайдырып үлгерді ал мен оның аяғына отырып алдым да оны өзім құшақтай бастадым бастапқыда ол да тартқыншақтай берді ғалым қойш менен қашанға дейін қашқақтай бересің өзің де мені қалап тұрсың ғой оның үстіне әйел иісін сағынған боларсың неше дегенмен қырық күн бойы раушанды күтіп едің ол саған сен мартпай кетіп қалды ғой деп кеудесінен сипалай бастадым сол-ақ екен ол менің мойнымнан сүйіп бастады да жоқ самал бұлай болмайды сен раушанға бөтен емессің деп мені итермеледі саған не болды жан еркек емессің бе әлде қырық күн жай ғана желеу ме сенің белің жарамай қалды ма дегенімде ол мені бар күшімен өзіне тартып алып сүйе бастады ашық тұрған жейдемнің түймелерін ағытып омырауымды ашып қыса бастады менің тұла бойым балғып барады оның кіндігінен төмен қарай қолым тиіп кеткенде оның сайманының сақадай сай екенін білдім дереу оны төсекке қарай жатқызып үстіне отырып алдым ер адам емес пе бұл қылығымнан соң шыдай алмады мені өз асына ұрып шықты да ұпамды сыпырып алды менің алғашқы төсегім болатын жаным көзіме көрініп айқайлап жібердім ол мені жібергісі жоқ сол кезде одан мен қашқым келді алайда ол мені қапсыра құшақтап мені жіберер емес маған бар жылуын айтып мені аймалап омырауымнан сүйіп қысып жатты қанша ауырсынса да қалым үшін шыдадым алғашқы төсек қатынасым болса да оны сүйгендіктен бе бақытты болдым сол күні екеуміздің қарым қатынасымыз ұзаққа созылды мен өз пәктігімді өзімнің туған жездеме сыйладым жалғасы бар